Ai, Ai, eu tô pulando fogo, tô no vermelho, galera. É é? Tá eu sei que é difícil que fala, né? Não, não difícil. Aí, bem melhor. Vamos na minha cara. E bom, neste vídeo aqui eu vou estar tá fazendo um vídeo que Então, é isso aqui, galera. Bom, esse foi o vídeo. Não. Aí eu tô vendo que você tá, você tá fedendo aí. Tô vendo. ehm, donarak. E bom, galera, foi, foi, foi, foi, foi, foi, foi.